Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Today I will react to the new song of Joker, Bro Joker again. The song is called The, Relican. It's a new song of Joker. Joker is a Eminem troll. He's a good rapper. He's a good rapper. Like Eminem, like Jezza. He's a good, good, good rapper. If you like this video, smash a like, abonnez all, and follow me. Follow me on Instagram. Enjoy this video, bro enjoy this video let's go Echo Soprano Show ladies and gentlemen I like I like cover I like cover cover is Parmakların tıkalı artık etrafımı saranları of. Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum ha? anlattığınız bu masalları Uykuya daldığında What? rüyalarına kara Mary Jane'e aşk mı? Amcık bu geçirdiğin kaçıncı rhyme spazma Hayatımda altı kez üst üste olan iki şey var Jokzilla ve orgazm I think it's drill It's drill bro It's drill <laughs> I like I, <laughs> I like drill I like drill too much I like drill Uyuşturucu müptelasından başka bir şey değilsin Benim için punch ile dişin anlamını bilmeden bir daha söz karalamasan olmaz mı? Garda karşılaştık sanıyorsan halüsinasyon görmüşsündür Aslında biliyordum tren gibi yük çektiğimi de iyi oldu bu öküz itirafı Aramızda kalsın No bro <laughs> No bro No bro No, bro. <laughs> No, no, no. Joker, Joker is the biggest rapper in Turkey, and Jeza too. Jeza too, but uh, Joker, Joker is very, very good. 8 kilo fazla 10 sene büyük ve 18 sene eskiyim hiç şansım var mı? Açtım ağzımı ve taştı sabrım dur kaçma soprano şakkalan sakinim sahi çakma kokainadan başka kaç çalıntı parçam vardı Söylemesem çakmazlardı ama işim punch ve de bu çapraz kadiyelerle olayım yok çarşaflarla Seni harcarım oğlum ben rhyme sıçarken altın takıyorlardı maşallah No. No bro. Çok pardon rhyme yaptığını sanıp sak... No bro. No bro. No bro. No bro. No bro. No bro. No bro. Açmalarsın sahte dolarlarla fotoğraf atmasan harbiden paran çok sanat Ama yüz kişiyle karşıma çıkamazken nasıl dayayacaksın silah şakama Mary Jane'i Spiderman'e yazdığını söylediğin gibi buna da inanacaklar mı? <laughs> çok çakalsın Keşke What? hiç Joker'e bulaşmasaydım dediğine eminim Bu şapkadan tavşan çıkartmam lan yok şakam tırs Kelimelerim pıs şu desibeli kıs da kafamızı dinleyelim Nakaratı kuzenine yazdırmışsın Miami Yasin'den çalan hırs Hit peşinde koşsam pop rap yapabilirim değil mi çok net No no bro no way no way. Genre, il est grave incroyable en fait, ces mecs. C'est il est parmi les rappeurs turcs que j'ai kiffe en fait. Il est <laughs> incroyable, il est grave incroyable. that shit Live sohbet çöpek gitti Rhyme flow rap son teknik Android yok iRap Çift işlemci değil dört çekirdekli beynim ben ot klasik Too limited let's go Dengim yok derdim bol para ve metropolde ghetto Çetesi gibi poz vermek olsaydı bunu çoktan başarırdım Kafanı sok soprano Çok kolay olmadı mı bu rekor Go home yankee dön eve defol Wu-Tang çay içmiyormuş baylar Je kiffe son enchaînement, je kiffe son enchaînement, il a un flow de dingue. Il a un flot de malade mental, en fait. Il a un flot de malade mental. Il assure, il assure des ouf. Quand j'avais écouté la chanson que j'ai réagi derrière, c'était ma première chanson de lui que j'ai, j'ai écouté, en fait. Ça m'avait plu. ça m'avait plu. Et je me suis dit, oh, comment expliquer qu'il y a, il y a ce genre de mec qui enchaînent des ouf. Il assure, en fait. Il est comme Eminem, mais il est turc, en fait. <laughs> C'est ça. Lan sen demesen bilmiyordum aynen Ama 2010'lu gençlerin ot içmelerini savunduklarını zannetmem Onlar yaşıyordu bunu manen Sen reklam ediyorsun halen ve kim ne bok kullanırsa kullansın Çocukları zehirlemene müsaadem yok Eğer olayın buysa madem niye değişip duruyor ifaden Mary Jane bir hatun olmadığına göre sana müebbet verdim irademdir Şunu bil hiç kimse idolüm değil İçine çekildiğim bu polemiğin arkasına saklanma izinden gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da bugün Spotify'la Même sur la, sur la drill, il rappe toujours rapidement. Ölçülmüyor ki Boynumdaki platin giyotin piyon pil kale at bana şah çekemez umrumda değil All day smoke ring Durduğum yer kompleksi kopillerin asla ulaşamayacağı bir şok Sille kalesi ve de kapıdakileri smokinle mezara gömülür bunların hepsi fosil Aramızdaki farkın ismi çap Paranın amına koyayım sikik bir çan En kötü rapçisi bana dikildi şansıma O nasıl bir ses sana ototune şart Sen dis yapma sen Twitter'a yaz Hatta kasma hiç klozete bırak Mikrofona kusma bir poşeti çıkar Senin gibiler asla rakip olamaz bana Kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu masal Il assure, <laughs> il assure il assure des ouf. Il est en fait, fort. Il est parmi les rappeurs turcs que j'ai kiffe, que j'ai écouté et j'ai aimé direct. Je me suis accroché directement. Waouh, waouh, bro. Il est un peu fort. Il assure des ouf. Il assure des ouf. L'instrumental est bien fait. J'entends les clips parce que ce mec fait des clips des dingues. Il fait des dingueries. Il fait grave des dingueries. Il est grave fort. Il rappe. Même sur la drill, il rappe toujours rapidement. Surtout presque, il rappe rapidement. C'est pourquoi je les kiffe. Je kiffe grave Joker et j'ai grave kiffé la chanson et tout. Du coup, si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK Isiris, et je vous dis, Guru Churus, see you. Vous connaissez